それで、何ですかこの私にお願いとは。ほほう。戦闘で役に立つように、爆裂魔法以外を覚えろと。断固拒否します私は、爆裂魔法以外覚える気はありません爆裂魔法こそ、人類最高の魔法なのですから爆裂魔法を操りし最強の魔法使いが、魔王をほふる様を見せてあげましょう 新たなる伝説の幕開けですあなたはこれを見届けて歴史の生き証人となってくださいそうと決まれば祝砲代わりの一発を我が名はめぐみんマズグズ随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者我が力見るがいいこれが人類最大の威力の攻撃手段これこそが究極の です爆裂この素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズ